Herkese iyi günler arkadaşlar. Sıfırdan otomasyon temelleri eğitim setinin birinci videosuyla sizlerleyiz. Bu eğitim videosunda neler olduğunu bir önceki videomda söylemiştim arkadaşlar. Şimdi konularımıza başlayalım. Otomasyon nedir ve kategorilerine göre otomasyon konusu. Hem ben bir örnekler vermiştim arkadaşlar sizlere. Açıklayayım. Şimdi otomasyon bu nedir? Ee, açıklamasını şöyle bir şey yaptım ben. Ee, PC'ler tarafındaki otomasyonlarından bahsediyorum arkadaşlar. Bir de bunun mekatronik tarafında da var. Onu da söyleyeyim. Ben mekatronik tarafını baz almadım. Otomasyon arkadaşlar insanların elle yaptıkları kategorilerdeki işlevleri yani her kategori A, B, C fark etmez işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde PC'lere kodlanan yani bilgisayarlara kodlanan programlar aracılığı ile programlar aracılığı ile yapılmasına denir arkadaşlar otomasyonun. Yani bir işlemi misal veriyorum bir şey yazıyorsunuz misal QWERTY yazısını bin kere yazacaksınız ve bu bir yerde kaydolacak. Bunu elle yazacağınızda diyorsunuz ki programı Ebubekir yani şöyle düşünün. Şunu www nokta şu yazıyı programı diyorsunuz ki bin veya de bin kere yaz bir yere kaydet. Olay budur arkadaşlar. Otomas'ın en örnek olarak verilmesi budur sadece. Sonra ise kategorilerine, kategorilerine göre otomasyon arkadaşlar. Şimdi kategorilerine göre otomasyon nedir onu söyleyeyim başta. Her otomasyonun belli başlı kategorileri Bir otomasyona başlayarak arkadaşlar o kategorilerin e, olması gerekenleri öğrenmeniz lazım. Onu söyleyeyim. Misal Burada 9 tane örnek vermişim ben. Stok takip. Stok takip programı e, yazarken arkadaşlar stok cariler, ekle sil güncelle, stok ekle güncelle, güncelle. Sonra stok satış, stok raporlama, stok nedir? İlk başta stok ne olduğunu öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Şimdi stok de şöyle bir şey var. Onu söyleyeyim. Stok takip otomasyonu aynı zamanda alt bölümlerine de ayırır arkadaşlar. Çünkü neden diyeceksiniz? Bir marketler vardır. Marketlerin stokları vardır. Sonra eczanelerin vardır. derin vardır. Sonra ufak esnafın ufak esnafın vardır. Sonra Bakayım. Aklınıza gelen ne var? Fabrikalarım vardır. Fabrikalar. Ve benzeri ve benzeri. Şimdi siz <clears throat> örnek veriyorum. Bir eczane stoğuyla marketin stoğunu bir şey yapamazsınız. Yani stok takip otomasyonu da hangi kategoriyi yazdığını yazacağınızı Belleyip sonuç şey yapmanız lazım. Yazmaya devam etmeniz lazım. Sonra adisyon da bir şeydir. Adisyon dediğimiz arkadaşlar bu sırada adisyonu açıklayayım. Bu illa ki kafeleri mafelere gitmiştir. Herkes gitmiştir. Orada mesela kağıtlara şey yazılırdı. Bu adisyon kağıdıdır o aynı zamanda. O işlemin bilgisayar ortamına aktarılmış halidir adisyon programının. Ön muhasebi Sonra öğrenci takip sistemi, kütüphane, otom kütüphane otomasyonu, eczane otomasyonu, müşteri takip otomasyonu, veli takip otomasyonu, öğretmen takip otomasyonu arkadaşlar. İşte dediğim gibi arkadaşlar kategorilerine göre birçok değişiyor. Bunların sadece bu kadar da değil zaten. Hep türetebilir, türetilebilir arkadaşlar. Birçok Sonra ne olabilir? Misal hmm, yedek parça 10. yazayım. Bak aklıma geldi şimdi. Yedek parça bir dakika. Annesi. Yedek parça takip otomasyonu ve benzeri değişebilir arkadaşlar. Buradaki asıl önemli olan kategoriyi yani kategorilerini neden bu kadar yaptığım şundan dolayıdır. Kategorilerini eğer <clears throat> şey yap şey yapacaksınız diyeceğim. Yanlış oldu pardon arkadaşlar. Yani kategorileri listelediniz. Hangisini yapacaksınız siz? Stop takip yapacaksınız. Örnek veriyorum. Belli başlı stopları. Hangi e, meslek grubuna stop takip yapacaksınız? Onu da şey yapmanız lazım. Ve benzeri benzeri. Onları bir sonraki eğitim videolarında kademeleri kademeleri göreceksiniz arkadaşlar. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.